Кузнец, расстрелян 7 мая 1938 года. Гоц Пантелеймон Тимофеевич, расстрелян 8 января 1938 года. На каждую жертву не наплачешься. Мы читаем списки жертв репрессий, имена, которые, казалось бы, ничего для нас не значат – неизвестные нам люди. Волок Емельян Иванович родился в 1886 году в станице на Кубани, проживал в городе Харьков. Председатель Украинского бюро Союза шоферов. Отбывал наказание в Словецкой тюрьме. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Григорчук Яковчук Андрей Климович расстрелян 26 ноября 1937 года. Но однажды кто-то прочитает имя твоего предка. И, скорее всего, ты даже не узнаешь об этом. Но твой мир дрогнет, как мираж в кино, и изменится. Это как взмах крыла бабочки. И никогда не догадаешься, почему твоя жизнь изменилась. Можно о личном. Я из семьи репрессированных. Я Тамбовская. Я внучка и правнучка Антоновского восстания. Я из кулаков-мироедов. Всех убили. Я много лет была замужем за человеком, чей дед репрессировал, расстреливал, сажал. А потом он, тот внук, то есть мой муж, сидел в той же зоне, где сидел мой прадед. Уравнялись. Люди, которые репрессируют сейчас, сядут сами, и сядут их дети и внуки. Не исключено. Совсем не исключено. Те, кто ныне зовутся силовиками, должны помнить об этом. Помните – или давайте вместе изменим это, прекратим это все. Сейчас я расскажу вам о деле так называемого нового величия, несуществующей экстремистской организации. Это дело о провокации. Его на самом деле нет, но оно есть. И сроки есть. Да какие? Семь лет реального лишения свободы просто за чьи-то влажные фантазии. Внедренный агент спецслужб – придумал организацию, а потом сдал ее. Наверное, премию получил. Придумал чат в Телеграме, вовлек туда людей, и теперь их за это осудили, а его нет. Защита за время процесса, а это два с половиной года, не оставила камня на камне от аргументов обвинения. Свидетели свидетельствовали. Подсудимые сидели в СИЗО и под домашним арестом и давали показания – Экспертизы производились вновь и вновь. Правда, очевидно, всем, включая, кажется, и судью. Новое величие – не организация, не экстремистская. Подсудимые не были, не состояли, не участвовали в тех делах, которые им беззастенчиво приписывают. Вот это строчки из письма марша матерей, тех, что с плюшевыми игрушками наперевес прошли по Москве два года назад – и их стало много. И мужчины на марше говорили «Отец, тоже мать». Происходящее с нами – это катастрофа, пишет один из обвиняемых по делу нового величия накануне приговора. Но мы так привыкли к катастрофам. Бог терпел и нам велел. Я не знаю, в каком еще языке есть такая поговорка – которую я слышала от прабабушки, от бабушки и от мамы тоже. Репрессии по политическим мотивам, репрессия несогласных – это позор. Дело нового величия – политическое дело. Дело нового величия – спровоцированное дело. Целиком и полностью придуманное и реализованное на Лубянке. А сидят реальные люди, обычные пацаны – которых еще и пытали. Били и насиловали рукояткой молотка. Что здесь нового? Да ничего здесь нового, даже особого величия нет. Все по-старому в России, матушки. Поэтому и нет цифры окончания сталинских репрессий на памятнике в Берлине. Все понимают, ничего и не кончилось. когда-нибудь в Берлине, Париже, Нью-Йорке или в Москве у памятника жертвам нынешних репрессий незнакомые вам люди прочитают ваше имя или имена ваших детей. Слабое утешение. Эмблема нового величия – стилизованный феникс. В приговоре стерилизованный. Судья, не моргнув глазом, так и сказал – стерилизованный феникс. Какая ему разница – что Феникс, восставший из пепла, что Феликс, восставший из пекла. А разница есть. И он вспомнит о ней, когда на эшафот поволокут его детей и внуков. А ведь поволокут, когда наши кончатся.